Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk yang berbeda agama Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan sukses selalu Yuk Saatnya kita makan siang, makan siang Jangan lep-lep mulu Jangan joget-joget mulu Kerja mulu Makan, makan, makan, makan Ya saya mengingatkan buat sahabat-sahabatku Baik Hmm, senior-senior saya saya ampun suhu kadang sekarang banyak ya karena mungkin kebanyakan sering lab sering lab lab mulu pada sakit ya kalau lagi sedang sakit nggak usah lab kasihan sayangi dulu badannya kalau sakit udah tidur minum obat bobo yang manis dan masih tetap lab ya kalau nggak mau lab primer aja eh lab silen aja lab silen sahabat-sahabatku mohon maaf bukan menggurui yuk saatnya kita makan nih ya. Uh, makan apa sih? Uh, coba dilihat sambel, sambel. Ini ikan ya, ikan nih campur ya. Ini ikan, ikan asin. Ada ikan teri juga, sama tumis terong. Tumis terong mulu, apa apa orang suka ya. Enak tau. Tempe. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bimarujatan awkin ada banyak. nah, ah. minumnya minumnya wih teh tawar kesukaanku teh tawar ya teh tawar karena orangnya sudah manis ya hitam begini manis imut-imut nih ya jadi kalau pakai gula malah tambah manis ya Makan. Ini hasil masak saya sendiri loh. Dan sambal saya berak bisa ngulek. Ini sambal ya. Ini nasi sama sambal dulu ya. Cili, cili, cili, miss. Miss Miss Beautiful, thank you. Miss Roha, thank you, thank you, thank you. Hmm. aduh aduh aduh aduh, aduh. pedas ah nasi sama sambal pedas tempe hmm lah hmm. terong hmm pis pis kan asin ya hmm yummy aduh enak enak ya apa yang makannya di sawah ya tengah sawah sambil ngeliat kebo bab lu kerbau ya kalau kau sapi ya nasi sama sambal sama cili hmm, hmm, ikan asin pis pis pis hmm. ayo hmm. tuh sambalnya sambal cili cili cili hmm. Hmm. hmm, hmm. Hmm. hmm. Hmm. terong terong hmm. fish fish teri lihat sambal cili pis terong tempe like tempe enak pakai tangan ya kalau makan ya hmm hmm, hmm. hmm. Chili, chili. Um. Chili. Um. Peace, peace, peace. Mm. tempe aduh pedas cili cili time pedas sampai keluar keringet aduh baru nikmat makannya begini pedas bikin mata melek kalau ada cewek habis eh, Alhamdulillah Alamin Ya Allah terima kasih ya Allah masih kita diberikan rezeki dan masih kita membuat konten hiburan terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah Alamin ada yuk semangat semangat semangat semangat semangat semangat semangat semuanya menghibur diri pribadi dan orang lain kita hiburan saja kalau yang lagi sedang sakit jangan jangan lab jangan lab mulu ntar kalau sudah sembuh baru ya biar kita sehat ya kita saling mengingatkan saja mengingatkan thank you thank you thank you thank you very much I will can stop loving you I love you thank you thank you <clears throat> drink teh drink <laughs> teh drink drink teh aduh jadi melek nih aduh bukan teh Thank <laughs> you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for watching.